အဲ့ဒီပင်ကနေတောက်သွားပြီလားဗျာဟာကြောက်ပြီဟာအနာလေးသွားပြီကွာလောတိုင်းဟာဘူဂီမန်ပါအဲ့လိုက်ရောမင်းဘလုံးကြီးတော့မရအောင်အာဆက်တာပါကွာကပြနေရမျိုးကြီးကပြနေရမျိုးကြီး ကပြနေရမျိုးကြီးအဲအဲဖင်လိုက်ခံရပြီဘရာဖင်လိုက်ခံရမဟုတ်ဘူးဘရာဘရိုဟင်းတက်ဆန်စထရင်းဆန်လိုက်တာစထရင်းဆန်လိုက်ခံရစထရင်းဆန်လိုက်တာစထရင်းဆန်လိုက်တာဖင်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါဒဲလာနိုင်တာဘိုင်စထရင်းကြည့်ပြီးဒဲလာနိုင်လုံးနေရတော့ဖာငက်ဖာငက်မရှိဘူးလားအာရောက်လာအောင်လို့ရောက်လာအောင်လို့ရောက်လာတော့ 아 카우사 있네 봐 마이로 카우사 있네 마이로 방해가 말로 내야로 아 어거나 그야라

말어. 지금 가면 뛰세요. 가면 뛰세요. 아, 방에 야, 내가 뛰잖아. 둘에 되고. 잘하면 뛰세요. 아무 부시니다. 아우, 아우, 너. 아우, 뼈 고라 막 야, 나오 막 돈에 온 파라 돈 나게. 고라, 고라. 우, 타이도 타이도 고라. 공, 공, 공, 막 공조, 막 공조. 막 공조, 막 공조. 고로 막 공조. 그저 마냐. 아, 아우 야, 아우 야 내비. 아우 야 내비. 체력 아웃 나네 너 디보에. mau không cho mẹ cho watch out chè này là ok ok ok là ok bắn bên nào bắn bên nào ô ô ô ô ô bắn bên nào là là là là là là mà lại tua tua đủ mì sơ mà đủ mì sơ mà là là là là là là là là là là câu là mấy câu lại à câu lại à câu là câu là mấy câu là 哦，变那点你到我吧啊，如果到我，哎到我，哎到哎到我。屌你哎到我，啱幾年？啱幾年？啱幾年？啱幾年？好啲，好啲，好啲。貓公主，貓公主。拉面，拉面，拉面，拉面，没来拉面，没来拉面，没别的，没别的，没来的，没来的。ကိုရိပ်ပေးလိုက်တယ်ကိုရိပ်ပေးလိုက်ကိုရိပ်ပေးလိုက်ဟဲ့လားအော်လေဘလူးနေရာမှာဆင်းနေကြည့်ဦးဘလူးနေရာဟာဒီရောခုံနော်ဒီရောခုံနော်ဖျင်းနေလားဖျင်းနေလားဒီရောဒီရောဖျင်းနေလားအဲ့ကောင်ဖျင်းတယ်မဟုတ်ဖျင်းတယ်မဟုတ်ဖျင်းတယ်မဟုတ် 啊！你别干了别的瓜啊！哦，对是的了，谢谢。对对对，来跟我对比，来跟我对比，啊没有对比。哎！哎！哦，还搞笑哇，还笑人呢哇！哎哎，干嘛要？ အောင်အဲ့တော့ခေါင်းနဲ့မှန်တယ်တိလားလီယိုတိလားလစ်ကလစ်နဲ့အတမ်းမမီရေတင်ကဲတလီဖုန်းလုပ်ကြတာပုံမှာထက်ကြတာလေအဲအပေါ်မှာပုံမှာထက်ကြတယ်ငါတို့ပုံမှာထက်ကြတယ်ဒါတွေကြီးလိုက်တော့ဟွာငါလူမတော့တလီကလင်းတလီဖုန်းလုပ်ကြတာ Thank you တက်လိုက်တက်လိုက်တက်လိုက်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ရင်တက်လိုက်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တက်လိုက်နော်ဩတင်ကြပါအဲ့တော့လာနေအောင်လာနေ 没啊，没呀，俺光得了，俺如嘛喏。我光尿呢。哎，我光尿这个人呢，我。那嘛的呀？マークに向かって。ဒီဘွားကိုလက်ထောက်ပေးနေရ။ကွာအဲ့ဘက်ကလည်းညော့ပြန်ပြီကွာ။ရရဆက်ဆက်ပါလား။ကုန်းကောင်ရှိနေပြီကွာ။တာကြီး အဲ့ဒီမှာတကောင်ရှိအဲ့နေရာတော့မှာတကောင်ရှိတယ်အဲ့ကောင်တက်ချင်တာကင်းများရမလို့ဒီဘက် challenge easy win တော့ဒီကိုတိတာတော့အဲ့မှာဒီကိုကိုအောင်ရှိပြီကျွန်တော်တိတာ easy win easy win easy win ဒီဘက် challenge အဲ့နောက်ကောင်တကောင်ပဲဆောင်းဆိုးတယ်နော် MK အဲ့နောက်နောက်ကောင်အဲ့ရှိရကောင်လန့်ညုံနေတဲ့ကောင်ဒီနားလေးမှာလာမသိဘူးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဩဒီမှာတော့နေပြီတော့နေပြီတော့နေပြီရရရ KY KY KY စက်ကောင်ဖြစ်သွားပြီ ဒီပဲကွာမင်းဒီပဲ event စိမ့်လာတယ်မို့ဒီလိုတွေလာလိုက်ညော်ဒီထဲမှာ event မစိမ့်မနဲ့ဒီဘက်ကနေပင်လိုက်ပင်လိုက်နေတာအဲ့ဘက်ကနေပင်လိုက်နေတာဘဘဘဘဘလုံနေတာဘေးတွေစင်းပြီးအဲ့ကောင်လားကောင်လားအဲ့ကောင်လားဘာကဲမဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါဘော်ကြီးလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီအပေါ်အပေါ်မှာကြာလာအပေါ်မှာကြာလာလာပါလာပါဒီမှာလေပြူကွာအခုနကကျွန်တော်တက်လိုက်တဲ့ကောင် ပြန်လာလို့မရလို့ကျွန်တော်အောက်ကပြန်တက်ချင်တာကွာနည်းနည်းအရန်ဝေးသွားပြီကျွန်တော်မဆက်ကောင်းတော့ရခဲ့ဆက်ကောင်းရခဲ့ AC ပဲ channel 30ကောင်လို့ AC ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်နည်းနည်းလုံးလာရင်ရမင်္ဂလာပါတကာကြီးရဲ့ဘိုင်ကာလေးမင်္ဂလာပါជីជីရဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်စားပါမယ်ဒုက္ခကြီးလိုက်ဒုက္ခလုံးဒုက္ခလိုက်ပြီးနေကောင်နေဟာသွားပြီကားမရှိတာမသိဘူးငုတ်ပြောက်ပြီးနေတာပဲကားမရှိလားနဲ့လားနဲ့အမေကြီးရောလားမင်းစီအိုင်လား tôi bị tôi bị tôi bị tôi bị tôi bị tôi bị Lamborghini đã làm mày Lamborghini đã làm mày Lamborghini đấy phải cho mà ca đi cho phải làm em mà vô làm thì quả lý phải soi làm em được là thế Lavi Lavi Lavi Lavi Lavi chạy ngay lên Lavi đó mà ca đi cho cố mà cô mà cô mà cố mà ok bà rồi hết tất sảy thank you bà không nhá Đừng nên đây là trẻ nổi kiếm nha rồi quả đấy à blue kiếm nha rồi 36 36ကောင်တော့မနေဘူးလူကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်မှာ10ကောင်ရပြီပါညီလားကျွန်တော်တယောက်တည်းကို10ကောင်ဒါကျွန်တော်လူကြီးမပါသေးဘူးအော်ဒါလာဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်လိုလားကျွန်တော်စောင့်မယ်လားအေးဒါတော့ကားကြီးချက်ပါသေးတယ်ပိုရတဲ့တွေကိုသူကတော်ရော့ပါလားအဲ့ဒါမလို့ဟိုဟိုဘယ်ဟိုလည်းမလို့စပိုင်ဒါမန်စပိုင်ဒါမန်ပုံပုံနေပြီပုံပုံပါ

အဲ့ဒီမှာခုနကစပါတာမန်ရှိရဆိုအဲ့ဒါလားငါတို့အဲ့ဒါငါတို့စတုံတွေကိုလိုက်ကြောတော့မောက်ကောင်ငါဘာမှခံမရှိဘူးကွာသူတို့သူတို့တတ်မှာရတင်ရတော့မောက်စပါတာမန်ပဲမောက်အဲ့ဒီမှာကိုမကိုမလားဒီကိုချင်းနေရည်လားလေးရပြီရပြီရပြီကိုမလားအဲ့မအဲ့မကားကြီးရဖမ်းရဖမ်းရမင်းနဲ့ဟုံးနေရတော့လိုက်အဖလက်ဖလက်ဖလက်ခေါ်လေရဖလက်ဖလက် up level တော့ up level သွားမယ်လီယို up level သွားမယ်ပေါက်ကိုပေါက်ကိုသွားကြုံမယ် let's go let's go ကြီးလောက်လားကြီးလောက်လားလောက်တယ်လောက်တယ်လောက်တယ်ကြီးလောက်တယ်ကြီးလောက်တယ် easy easy လောက် shopping တော့ထပ်မလားဟာဝါရနေအားလုံးကန်နေအေးဟုတ်တယ် shop shop shop shop shop တော့မယ်လေဒီကျွန်တော်ပေးမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးနော်အခုမှပြန်ကြတာရှိရှိအများကြီးပဲအများကြီး okay okay shop တော့မယ်လေ shop ဒီထဲမှာထွက်တယ်ဒီ meta ထဲမှာရှိရှိမှာရှိမှာရှိမှာရှိမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကီလားကြိုက်လာတယ်ဟာကြောက်ပြီဘာကြီးလုံးအဲ့ရလားကြိုက်လာစားတာဗော အဲ့တော့အဲ့ဒါရေချစားတာဗောဘေးပူစားရတာကြီးอ่ะဖန်ဟောက်သွားမှာဗောဒီမှာဟုတ်တယ်မိုက်မိုက်တာတဲ့အန်နေရနည်းနည်းများတယ်နော်မိုက်တာလေးကအနည်းတော့နည်းနည်းများတယ်နော်တော့ချပါအောင်โอเคအဲ့ဒါလေးရောလိုက်မယ်ကွာတစ်ခုလောက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပဲ ကိုလေးဝယ်ပြီး accessory လေးလိုက်ဝယ်တာမင်းစေးလေးလေးတော့သုံးလောက်ဝယ်လိုက်သုံးလောက်ဝယ်လို့ရစေးကนี่จีเล่20လောက်ဝယ်လိုက်จีเล่60လောက်ဝယ်လိုက်အဲပြီလား okay okay let's go let's go ကိုလို့ရကိုလို့ရဖုတ်လို့ရဖုတ်လို့ရရောဖုတ်လို့ရချော်ပြန်ထောက်ပြီးပါတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းပဲညောင်းလိုက်တာဗျာမကမကရောမကမလာသေးဘူးဗျမကရွာပါ အဲနောက်နေ့တော့သူကဆော့ပါအားရစီလားဆော့နေမယ်ရွာရောက်နေတာစမပြေလို့လူကြီးနေတော့သူသူအိမ်မှာလို့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်သူကအတန်ချေလို့မရအောင်ဗျာတော့ချစ်တဲ့ကိုလက်ဖြူဗျာအဝါချစ်ပါလေတဲလေးမနေ့ကနေပြကြအောင်နော်ကျွန်တော်အရှင်လေးကိုတဲလေးဝိုးလေးတွေမမလေးတွေဖြစ်ချက်လာနေပြကြပါဗျာဘိုးနေပြတာတိုင်ကြီးရတယ်အသေးလေးရလက်မလေးလေးရရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်အော်ဆုံးသွားမှာဒီလိုကျွန်တော်စပီးဖို့နဲ့တော့မပြီးဘူးဒီဘက်ဒရာဒရာဒီစပီးဖို့နဲ့တော့ဒရာမတော့ဒရာမတော့ဘောတော့ဘောစင်းနေ နောက်ပြန်သွားနောက်ပြန်သွားနောက်ပြန်သွား Marked a နောက်ပြန် location. သွားတရားကိုပြန်သွားမော်တော်ဘိုစီးမယ်မော်တော်ဘိုစီးမယ်ဖေးရပေါ်ကြလာအောင်မဒိန်ကနန်းဆိုပြီးဘုံတော့လေဘုံဆုံးကြရင်တော့သေပေါ့ကွာခဏနားလိုက်ကောင်းမတင်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါဒါဒါဒါဒါဒါရှိတယ်ဒါ Marked ရှိ a တယ် location. နာနာနာနာနာနာစကားတော့အနေအရန်များတယ်ဒီချိန်ကစောင်းဝဲအနေများတဲ့အချိန်ဟုတ်လေစောင့်နေပါစကားအရန်အနေများတယ်ဘယ်စုံလေးကစောင့်လဲရစုံရစုံလေးခဏစောင့်ကျွန်တော် ဆွပြဖို့နဲ့ပဲတိုးရှာသူချက်စိလက်ချက်လိုက်ကူတာโอเคပါကြောက်ပြီလို့အဲ့ကျွန်တော်စောက်တော့နေမောက်ကုန်ကျောင်းအောင်မေးနိုင်ဒီပွဲလေးနောက်ပွဲကို chicken နဲ့ challenge မအောင်ဒီပွဲလေး chicken ဆိုရင်တော့အောင်မယ်ဒီပွဲ chicken ဆိုရင်တော့လုံးဝအောင်ပြီဒီချာပေါ့ဒီပွဲကြည့်အောင်မယ်ဒီပွဲလက်ငါတို့လက်ပြစ်မှာရောက်လို့လာလာ900 900 900ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီတက်တက်တက်ဘယ်မှာဘယ်မှာလာလာလာလာလာလာလာလာပြီအလူမဖာငဲ့ သေးတော့ပါငါတို့ကရရောက်တဲ့ဆင်းနေတာကိုကောက်ပစ်ခဲ့ရမှာဟိုက်ချော့ပစ်ခဲ့ရမှာကြောင်းကိုကိုကိုမဲဟာဟဲ့အဲ့ဘာရောအိုက်တော့ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြပမော်တော်ဘုံလေးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြပြပမော်တော်ဘုံလေးစီအလားလေးနော်အလားလေးထွက်တယ်ကျွန်တော်ပြပြပမော်တော်ဘုံလေးအလားလေးထွက်အလားလေးထွက်အလားလေးထွက်တယ် ခြေပြအောင်ပါအကောင်ဆုံးခြေပြအဲ့ဒီပင်ရတယ်ဆောက်သွားပြီလားဗျာဟာကြောက်ဟာအနာလေးွားပြီကွာလောတိုင်းဟာဘူဂီမန်ပါအဲ့လိုက်ရောမင်းဘလုံးကြီးတော့မရအောင်ဟာဆက်တာပါကွာကပြနေရမျိုးကြီးကပြနေရမျိုးကြီးကပြနေရမျိုးကြီးအဲအဲအဲ stress လိုက်ပါလေတွားတော့အပ်မိလိုက်တယ်ကပြနေကပြ हाँ वो